Bobi kanyaga mpaka sala wa Harmonize kanyaga opla woya kulishwa kuvishi kwani vipi sepetu kanyaga opla kanyaga shawa master J kanyaga oya kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga now kanyaga kanyaga pull up nigga pull up pull up pull up just kanyaga ebe kope kanyaga oya kanyaga kanyaga nawa kanyaga kanyaga kanyaga na wakanyaga kanyaga kanyaga mpaka wewe unajui kama shemeji yako yule mpaka natasha wakundi kanyaga kanyaga oya kanyaga nawakanyaga kanyaga kanyaga sasa kanyaga kanyaga kanyaga Get out of here. Get kama buti la Mugambo kanyaga eti baby niuge bado Oya kanyaga Chotano Udeni Umemaliza na uwezo hata nyimbo zaidi ya kumi na nimejiandaa na nyimbo zote. Mi ni WCB for life. Ah, lazima wakanyage ili wajue.